Yeah. Well, uh, we um, most warmly welcome you. Uh, she is very well spoken herself, and um, all I have to do is give her a cue, and she'll just start off, right? Okay. Thank you so और much. मैंने इसको पढ़ा है my god she is a glider आप पता है ग्लाइड करते हैं वो अ, Paraglide. छतरी टाइप की चीज होती है ना आपने देखा होगा यूं राउंड आर्की टाइप का होता है सुबह पकड़ के वो ग्लाइड करते हैं बड़ा डेंजरस है पैराशूट पैराशूट होती है ना it's not parachute glider so glide करते हैं उसको मुनूवर भी कर सकते हैं है ना और मैं तो यार लेकिन बहुत मुश्किल है देख मर जाऊं यार हाथ से कोई रस्सा निकल जाए <laughs> कुछ बात हो जाए आपको परफेक्ट कर देंगे आपको ट्रेन कर देंगे मुझे भी कर देंगे मैंने नहीं करना तुम करना तुम्हारी लाइफ तुम <laughs> मुझे का हम बताए अच्छा बात यह है कि जनाब और आपने कहा कि आप एयरक्राफ्ट भी उड़ाती हैं मतलब you are a pilot as well what kind of a pilot private jet pilot, sasna pilot, or commercial aircraft pilot? What? And no, right now I'm private jet pilot. aur ye mera shauk hai pilot banna aur I love to fly. Okay, of course. aur jab hum fly kar rahe hote hain to we are feeling like eagle. Oh, और oh, oh, oh. उड़ने से ज्यादा अच्छा तो कुछ और लगता ही नहीं ना हाँ मगर डोंट गेट स्कैर्ड कुछ भी हो सकता है वो पता लगा वो जो आपका जो ग्लाइडर बनाया हुआ है वो उल्टा हो जाए हवा से है तो आप तो फिर नीचे जा रहे होंगे कोई नहीं रोक सकता फिर आपको <laughs> देख रहे थे जब भी हमें पता लगता है कि विंड की डायरेक्शन कुछ सही नहीं है तो हम फौरन उसको लैंड कर लेते हैं कोई अच्छी जगह देखिए ब्रेक में जी बिल्कुल ब्रेक लेते हैं राइजर्स होते हैं जब हम फ्लाई करते हैं तो हम्म। हम राइजर्स को लीव कर देते हैं हमारे हम्म। हाथ में से ब्रेक होते हैं और फिर जब हमें ऐसा लगता है कि अब हमें लैंड करना चाहिए या विंड की डायरेक्शन थोड़ी सी ऐसी है तो फिर हम लैंड कर लेते हैं All right, ladies and gentlemen, welcome back from the break. And there's so many machines are working, so many computers are connected together, something some, somewhere happens sometime, and our sound is very much here and to immediately remove the problem. So we were discussing, you, you also fly a Cessna aircraft, single engine, double engine? Double engine. Double engine, master piper as well? So I'm very conversant with this because I've been to I've been into aviation for 15 years. I know everything. Gulfstream, Challenger, and uh, <clears throat> of course, um, uh, Cessna Citation Generation 7, we used to rent out private jets in America. Okay. And there was an aircraft called Citation uh, Generation 7, Citation Cessna. Oh. <laughs> so uh, there were very rich people in America, Italian uh, businessmen, they hired the aircraft, just sent us the request, we sent them the, the price and they signed it, sent it, sent it back. Mm -hmm. And then they went, took the aircraft, they went to uh, Washington, mm -hmm. They, um, um, you know, parked the aircraft. They attended the meeting and the hotel, the dinner, everything. Next morning they came back. Okay. Mm-hmm. And they said, how much? You know, we said that this is like, oh, it's gone in the bank. <laughs> <laughs> so it, business was very, very, very, very smooth over there. Mm -hmm. They don't bargain over there. Everything is fixed. And uh, of course, uh, right now. Um, uh, and you, uh, I've read your biography, and in that you've mentioned that you have done schooling, you have done college in Sasidgar College, then you uh, you have done um, Amnesty. chemistry you have done. Thank you. All of a sudden, you changed it into uh, business. Uh, yeah. How, how come? Uh, actually, मैं चेंज करना चाह रही थी क्योंकि फिर मुझे इस तरफ इंटरेस्ट दिखने लगा मेरा इंटरेस्ट होने लगा तो मी एज वेल बस किया कि अब मुझे एम करना चाहिए हम ये भी करेंगे बी एस सी भी कर लिए और अभी एम एस सी भी कर लिया <laughs> मतलब वो भी मैं कर लूँ और फिर आप क्या करें बी ई भी कर लूँ शेखी साहब ने बैचलर बैचलर इंजीनियरिंग की है तो मैं भी करूँगा साथ साथ